干花荣大板根，哇，这个根呐，真的很大，这是熟，一片一片的，哦，这样长上来，哇。 哇塞，很漂亮哎，嗯，嗯。 这就是干花龙大阪根国宝级，就是这个，哦，哇，好，这边就要往下的路程了。彩虹桥，限八个人。你们要看这里吗？ 来停下来看后面。哎呀，好轻松啊！大牛，这个这个是目前。一，二，小乖。耶！刚好一的手挡到了，啊，抛起来吗？哦，我们平迈挡好啊。一，二，小乖。耶！好。 好，你先过去吧，可以可以落来，嘿。哎，龙正，那不是要喂家转去吗？爸爸过来。你喂家转来，妈伊唔知影呢。过来。好。哦，很晃哎。 耶！爸爸，你太……等一下到前面再坐，好。过来，再走，再走一次。一定要走过去，这是彩虹桥。对啊，这哪里有彩虹啊？哈哈。嗯， <laughs> 是咧，敲电话给爸爸，因讲一下，叫因直接等。